ጤና ይስጥልኝ የ YouTube ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። ለፍርፍሩ ሁለት መካከለኛ size ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሙቄዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። አንድ ከግማሽ የሚያክል የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ያስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ እንደዚህ እየተቆላላልኝ እያለ አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና ደግሞ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ ቼሪ ቲማቲም አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሞቹን አስገባና ትንሽ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙ በደንብ ካቁላላ ነው ፍርስፍስ ስለሚል ትንሽ ነው ብለብ ለብ የምናደርገው። ቁሌቱን በደንብ ካቁላላን በኋላ ነው ቼሪ ቲማቲሙን አስገብተን ትንሽ ለብ ለብ የምናደርገው። በደንብ ካቁላላ ነው ስለሚፈራርስ ብዙም እሳት አናስመታውም። ውሃ ጠብ እያደረግኩ ቶሎ ቶሎ አቁላለዋለሁ። ቲማቲሞቹ በጣም ብስል እንዳይሉብኝ ቶሎ ቶሎ እያቁላላው እከልሰዋለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና ውሃ ከልሰዋለሁ። ለሁለት ሰው ስለምሰራ አነስ አድርጌ ነው የምሰራው። እናንተ እንደ ተመጋቢ ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻም ቃሪያ አስገባለሁ። አንድ ቃሪያ በቁመቱ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጅቻለሁ ቃሪያውን አስገባዋለሁ። ለፍርፍሩ ሁለት እንጀራ ጠቅልዬና ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የጾም ፍርፍር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሪን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።